Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel youtube saya Ramadan E, Mungkin teman-teman Terutama UKM Atau yang Ghost Chicken ya e, Ada pengen ingin daftar GoFood Tapi terkendala Tidak punya waktu untuk ke kantor Gojeknya Atau dia sudah daftar ke melalui aplikasi GoBiz, tetapi masih lama responnya. Berikut saya akan sharing bagaimana daftar GoFood dengan mudah hanya melalui handphone dan kita dan kita bisa mau follow up. Oke, langsung aja ya. Langsung aja kita buka Google Chrome ya. Teman-teman bisa langsung praktek. Buka Google Chrome lalu langsung aja kita ketik bit.ly bit ly lalu garing garis miring daftar go food PKU oke bit ly garing daftar go food PKU langsung enter ya kita tunggu loadingnya kita buka dengan Chrome ya ini adalah form resmi yang ditampil yang dibagikan oleh GoFood ya. Jadi silakan teman-teman daftar. Perhatikan yang ada tanda merah, bintang merah itu wajib diisi. Jadi kita coba kita menggunakannya misalnya pribadi ya. Ini cuma contoh aja. Oke, silakan masuk nama teman nama lengkapnya. Ya, walaupun saya sudah punya GoFood tapi saya akan coba ini nomor KTP nya ini saya asal aja ya saya karena saya sudah punya GoFood kena tanda bintang saya wajib mengisinya ya lalu alamat KTP ini alamat KTP ya bukan alamat terbaru nah, nama outlet ini nama usaha teman-teman silahkan diisi ya alamat outlet bisa berbeda dengan alamat KTP kalau misalnya usahanya beda nah ini bedakan teman-teman ya ada nomor handphone pribadi tadi eh, di atas ini dia ada nomor handphone outlet jadi kalau misalnya nomor handphone pribadi sama outlet beda silahkan diisi beda kalau sama ya isikan sama ya ini email silahkan email diisi pokoknya yang ada bintang merah silahkan diisi ya oke setelah itu kita upload KTP nya ini adalah gambar KTP kita kita foto sebelumnya jadi kita sudah siapkan kita foto sebelumnya lalu kita siapkan jangan lupa buku tabungan tapi halaman pertamanya yang ada tanda tangan itu kita foto lalu kita masukkan nomor rekening jadi ini gunanya adalah untuk pihak GoFood atau pihak Gojek mentransfer uh, uang ininya ya ya namanya bang apa oke okay. kita coba ya ini saya cuman untuk percobaan aja oh karena belum ada upload KTP saya belum bisa jadi teman-teman bisa lanjutkan bisa lanjutkan saya lanjutkan sampai tambah akhir terus satu lagi bagi teman-teman yang bisa ada kendala pendaftar melalui web ini silahkan menghubungi nomor WA perhatikan saya ketik di sini ya nomor WA nya 0857 0857 62 62 50 50 62. 6274 saya ulangi bagi teman-teman yang terkendala malah daftar melalui daftar GoFood pekan baru silakan hubungi nomor ini nomor WA nya 0857 62 6274 ya dan bisa dihubungi nomor WA ini ketika jam kerja yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat lalu dari jam 8 atau jam 9 sampai jam 6 sore jadi di luar jam ini mungkin tidak direspon karena WA nomor WA ini bisa dihubungi di waktu jam kerja jadi sangat mudah-mudah teman ya sangat mudah sekali cara daftar GoFood jadi selama ini yang terkendala daftar GoFood melalui aplikasi GoBiz atau daftar GoFood yang tidak ada waktu atau malas antri di kantor, silahkan mengikuti cara ini. Sangat mudah sekali, tinggal ketik bit.ly garing garis miring daftar GoFood PKU. Ikuti prosedurnya, jangan lupa disiapkan sebelumnya yaitu foto KTP, foto buku tabungan halaman pertama, nomor rekening, dan setelah udah lengkap kita tinggal upload. Dan jika ada terkendala, silahkan WA ke nomor 0857 62506274 ya. Mudah-mudahan berhasil teman-teman ya. Ini karena banyak teman-teman yang request berapa lama daftar GoFood ya kita nggak tahu jadi inilah cara mudah cara cepat daftar GoFood hmm. mudah-mudahan berhasil dan juga dan jangan lupa untuk memfollow up nomor WA tersebut biar cepat prosesnya terima kasih mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh